هنا احذروا أسلب البصر أحدهم في منطقة تولد المهاجمين نو بغينا آخر لاعب باق رينا حان وقت الصيد جار حجب الرؤية معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم سأدخر ظلال متحركة تم نشر الساتر رصد عدو في بي تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك تبقى عدو واحد شكرا ينجح ذلك؟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 متطفلة ماتت المهاجمين ابتعدوا عن طريقي سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدم هنا هناك من يشتري هذا؟ هناك الحاجز لم ينتهي بعد وجه زرعت بالطائر تبقى عدو واحد أوه لقد حاولوا أعيد التلقيم ذلك مهما؟ إن لم تر مذبحة من قبل فهذا هو ما تبدو عليه عمل رائع لا تفسدوا الأمر وضعت السبايك آخر لاعب باق كنت بمثابة الرياح في منتهى القوة أحسنت عملا شكرا كان قتالا جيدا زرعت السباي رسل عدو في بي حان وقت الموت عدو في B. سقط ثلاثة اني ايش no عدو واحد قتلوا ال spike. يا للبساطة أكان ذلك مهما؟ حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره لن يموت حلفائي آه، عدد من الأعداء انتهى الكابوس سقطت السبايك في منطقة المهاجمين آه. آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية سرعت السبايك تم نشر الساتر ظلال متحركة إعمام Oh my god الفوضى يا ريز هنا شاهدوا هذا سقطت السبايك في A واحد آخر جولة قبل التبديل استخدموا كل ما تملكون سنخسر المال على أي حال سأنتزع النور من أعينهم أشكال متحركة راحت السبايك تبقى عدو واحد الجبهات وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم سلاح هنا مجددا رصد عدو في الوسط رصد عدو في ايه بطيء جدا أعيد التلقيم رصد عدو في بي تبقى عدو واحد اليوم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي سأدخر السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا السبايك هنا هناك ال spike هناك ال spike هناك السبايك هناك السبايك هناك Adoro. هل سبايك بحوزتي؟ تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان آخر لاعب باق يستطيعون حتى إدراك معنى الألم الحقيقي أهناك من يشتكي رايك في B أحمق سأعالجك ال spike هناك ازرعوا ال spike ازرعوا السبايك Io sono morto inculato ieri sera ma non ho zoccola. Dai, gioca. لا توجد شحنات حسنا يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافيا هذا ممتعاً واحد أعيد التلقيم سقطت السبايك تي بي قول لوكو جول لوكو ماريا ماريا بايا نقطة الفوز فلنجهز عليهم حتى آخر نفس ذاهب إلى بيه اهدأوا اهدأوا نفوز وننجو الأعداء قريبون سقطت لسبايك في بي عدو واحد بان بان سكات منو تشالا